هل فكرت يوما باستحضار مخلوقات أخرى؟ كالأسود مثلا أو أو التنانين جربت ذلك مرة هنا حبيبي وداعا رصد عدو في بي قتيل آخر ثبت المدفع سبايك لدينا سقطت لسبايك في الوسط تولد المدافعين أحمق أعيد التلقيم تبقى عدو واحد استسلام لننتقل عبر البوابة من أجل إفزاعهم سلاح هنا سايفر ذاك في عداد الأموات تم نشر الساتر ظلال متحركة لا تنهض إعمال وقت الحظ أعيد التلقيم أعيد التلقيم صار من الماضي تبقى عدو واحد الهدف ذاك أنه قادر على رؤية كل شيء أنا غير مرئية أيها المغفل فحاول النيل مني هنا time. تشمون رائحة خوفهم المزاح سأقضي عليك رصد عدو في الوسط ازرعوا الاسبايك تبقى عدو واحد زرعت الاسبايك فلنقضي على هؤلاء الحمقى السبايك سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق الاجتهاد في العمل هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق النصر أسفل بالأمر تم نشر الزائر لدينا سقطت ال spike في ايه تبقى عدو واحد جديدة وانسوا ما حدث في الماضي هنا لا تسمح لهم بالتقدم تم نشر الساحر ابحث عنهم ظلال باردة الكل كي تسوقون انتهى المزاح سأقضي عليه تبقى عدو واحد أظننت أن بإمكانك النجاة من اليابوس سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام أعيد التلقيم حاولوا تجنب الموت ظلال متحركة تم نشر الساترة أولئك الحمقى من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما ثابروا نشر الساتر ظلال متحركة وقت القفز رصد عدو في ايه سقطت السبايك في منطقة المدافعين عدو واحد أعيد التلقيم آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية لقد نفدت شحنات أخلقت الصعب لا تظهروا نقاط ضعفكم أبداً انظر خلفك زرعت السبايك واحد انتهى إن شاهدتم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم؟ يوما ما ستكتشفون فائدتها هيا بنا ظلال متحركة تم نشر الساتر يا عماد المكان أطلقت الصقر ولاعا أعرف أين أنتم تحديداً قتلت سيف تبقى واحد خمسة قتلى آخر جولة oh قبل التبديل لا توفروا أي شيء إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا Good shit, good shit. They would have freaked me up, bro. They, they fucking this. Yup. Yup. Mother. Bro, I'm so proud. خرج يا معي في غفلة عن أمرهم كسبوا ظلال متحركة تم نشر الساتر انتهى المزاح سأقضي عليك أسلك أنسجة المكان تعالوا للعلاج قتلت رينا آخر لاعب باقي وجدت واحدا زرعت السبايك لا تختبر صبري تبديل الجبهات وإن احتجتم المساعدة فما عليكم إلا الصبر gloves. عدو واحد رصد عدو سقطت ال spike في اي رصدت ال spike في أحلقت السقف جميعا لدي المزيد من الاختبارات لإجرائها أعيد التلقيم أنا لست طبيبة ولكن يمكنني علاجكم إن تعرضتم لإطلاق النار أبلغوني فقط إن احتجتم للعلاج وكان عددهم خمسة أو خمسين هيا بنا ظلال متحركة ظلال متحركة سقطت السبايك في A نقطة الفوز بعد فوزنا ألقوا بأجهزتكم في مختبري فحسب وأنا سأتولى انتهى المزاح سأقضي عليك هنا انتهى الأمر سقطت لسبايك في بي وجدت واحدا آخر لاعب باق علينا فعله ضعوا ثقتكم في الفريق وسنكون بخير ظلال متحركة تم نشر الساتر هنا هنا أعيد تلقيم بدأ العد تناسليا سقطت السبايك في إيه تبقى عدو واحد فاز المدافعون